ketemu lagi dengan Cep Endul dari Dapur Happy Day Kali ini kita akan membuat mini Oreo cake hanya dengan tiga bahan No kukus, no open Mudah, cepat, dan praktis Cake-nya lembut oreonya mantep banget buat jualan pasti laku seluruh keluarga pasti suka hmm lembut banget guys hmm enak banget guys yuk kita mulai bahan-bahannya cuman tiga bahan 2 bungkus Oreo 250 ml susu cair baking powder setengah sendok teh cara membuatnya Oreo susu cair baking powder dicampur jadi satu lalu di blender bila tidak ada blender oreonya bisa ditumbuk sampai halus dengan memasukkannya ke kantong plastik lalu ditumbuk atau digiling. Adonan Oreo cake-nya sudah selesai. Mudah kan? Cepat kan? Siapkan cetakan aluminium dan tatakan kertas. Olesi bagian dalam cetakan cup aluminium dengan butter. Masukkan kertas tatakan kuenya. Lalu isi cetakan dengan adonannya. Kalau mau buat ukuran standar juga bisa. Satu resep dibikin jadi satu loyang Satu resep bisa menjadi 8 mini Oreo cake. Kita memanggangnya langsung di atas kompor. Siapkan kompornya. Gunakan tatakan saringan kukusan. Dapat memanggang sekaligus 8 buah. Tutupin dari tengah masing-masing adonan ditutup memakai cat yang sama gunakan api kecil panggang selama 10-15 menit dengan tusukan sate Bila tidak menempel berarti sudah matang Angkat dan dinginkan supaya lebih enak dan mantul kita bisa tambahkan topping kita akan tambahkan 4 macam topping topping keju topping coklat topping coklat putih topping coklat mises warna-warni jadi tambah keren dan menarik untuk dijual pancake sudah selesai siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan bisa buka PO di WA group buat jualan online nih cobain guys hmm lembut banget guys hmm yummy Hmm, endas guys. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi membuat kue. Juga bagikan video ini ke teman-teman yang lagi mencari ide